بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے مشکات شریف کی حدیث ہے ایک دفعہ کسی پوچھنے والے نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے تو آپ فرماتی ہیں یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے پیار کرتے تھے پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے تب پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے شوہر علی سے کرتے تھے یہ تو گواہی دی ہے بی بی عائشہ نے اب سنیے بی بی ختیجہ سے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ہی گھر میں تشریف لاتے تو دروازے میں رک کے زور سے السلام علیکم فرماتے میں جواب دے دیتی وعلیکم السلام لیکن اندر نہ آتے اس وقت تک جب تک چھوٹی سی بیٹی خود جا کے بابا جی کو پکڑ کے ہاتھ سے اندر نہ لے کے آتی بی بی فاطمہ چھوٹی سی تھیں اور وہ دروازے پہ جایا کرتی اپنے باپ کو انگلی سے پکڑ کے اندر لے کے آیا کرتی اور پھر بی بی فاطمہ چھوٹے چھوٹے سوال کیا کرتیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بڑے بڑے جواب دیا کرتے باتیں کیا کرتے یہ پیار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ سے بی بی فاطمہ چھوٹی سی تھیں ابھی چھوٹی عمر کی تھیں جب بی بی ختیجہ کا انتقال ہو گیا کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ زندگی میں سب سے پہلے گھر سے کب باہر نکلیں تھیں بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سامنے سجدے میں تھے ابو جہل کو شرارت سوجی ابو جہل نے اقبا بن ابی معید اور کچھ اور لوگ جو کھڑے تھے وہاں سامنے ان سے کہا کہ میں ابھی راستے سے آیا ہوں تو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اونٹ ذبح کر کے گئے ہیں اور اوجڑی وہیں پہ پھینکی ہوئی ہے جاؤ جا کے اس اوجڑی کو اٹھا کے لاؤ اور محمد جو سجدے میں ہیں ان کے سر پہ رکھ دو ان لوگوں نے استغفر اللہ ایسا ہی کیا وہ گندی بدبودار اور بہت بھاری اونٹ کی اوجڑی اٹھائی اور کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر رکھ دی ہم میں سے اگر کوئی خوش قسمتی سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تو خود کو دین کا لمبردار سمجھنے لگتا ہے فتوے دینے لگ جاتا ہے کہ میں سب سے بڑا ایماندار ہوں جنتی ہوں باقی سب تو دوزخ میں جائیں گے اور دیکھیں یہاں دیکھیں دین والوں کے سجدے دین والوں نے کتنے مشکل حالات میں سجدے کیے اب اس وقت بی بی ختیجہ نہیں تھیں جو کوئی بندوبست کر دیتی یہ وہ وقت تھا جب ابو طالب نہیں تھے کہ بھتیجے کے لیے دھوڑے دھوڑے آتے اور اوجڑی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے بی بی ختیجہ کے گھر کے پاس سے کوئی گزرا اور اس کی آواز گھر کے اندر بی بی فاطمہ نے سنی کہ محمد کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی ہوئی ہے اس وقت پہلی بار زندگی میں بی بی فاطمہ نے خود کو لپیٹا پردے میں کیا اپنے آپ کو کپڑے سے لپیٹا منہ پہ کپڑا ڈالا اور گھر سے باہر نکلی بیت اللہ شریف کے سامنے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں پیارے ابا جان کے سر پر کسی نے اونٹ کی گندی بدبودار اوجڑی رکھی ہوئی ہے اپنے ننے منے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زور لگا کے اس اجڑی کو سائڈ پہ کر دیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کنویں پر لے گئیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکالتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو دھوتی حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسوں ہیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے آپ نے بی بی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا ماتھا چوما اور اپنے پاس بٹھا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں کیں بی بی فاطمہ کبھی رونے لگ جاتی اور کبھی مسکراتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ختم کر کے باہر چلے گئے بی بی فاطمہ ابھی وہیں بیٹھی تھیں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس گئی اور بولی باپ بیٹی میں کیا باتیں ہو رہی تھیں کبھی مسکرایا جا رہا تھا کبھی رویا جا رہا تھا تو بی بی فاطمہ نے بتایا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی پھر چند دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے پھر ایسے ہی ایک دن بیٹھے بیٹھے بی بی عائشہ پوچھتی ہیں بی بی فاطمہ سے فاطمہ اس دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا اور باتیں کی تھیں آپ روئیں تھیں مسکرائیں تھیں وہ کیا راز ہے آج تو وہ راز کھول دیجیے تب بی بی فاطمہ پھر رونے لگ گئیں اور فرمایا کہ میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں وقت قریب آ گیا ہے میں نے اب چلے جانا ہے میں یہ سن کے رونا شروع ہو گئی لیکن پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا مجھے ملے گا وہ تم ہی ہو اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار تمہیں بنایا ہے بی بی فاطمہ نے جب یہ سنا تو وہ مسکرانے لگ گئیں اب یہ پیار ہے اکاش میں آپ کو سمجھا پاؤں اس پیار کو میں آپ کو وضاحت کر سکوں اس پیار کی کہ جب اپنے باپ کے وصال کی خبر سنی تو آنکھیں چھلک پڑیں رونا شروع کر دیا اور جب بتایا گیا کہ میرے بات تیری باری ہے اپنے وصال کا سنا تو مسکرانے لگ پڑیں یہ مسکراہٹ کیوں تھی یہ خوشی کیوں تھی باپ سے جلد از جلد مل لینے کی کاش ہم سب بھی ان واقعات کو سن کر ان واقعات کو بتا کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے بن جائیں اے کاش ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں سامعین باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے ریڈ بٹن کو ضرور پریس کر دیں باب علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ